неопределенные. Что же вы наделали? Ой, на не, на не, всю любовь разве со высокого встретила я солнце. уж кончается, зима начинается. Все снега повыпали, ой, на не на не милый след засы.